नमस्कार मी शगुफ्ता शेख स्वागत करते तुमचं पोलीस नामामध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा माजी कर्णधार आणि दिग्गज क्रिकेटपटू ए बी डिव्हिलियर्सने नुकतंच सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्त होत असल्याचं सांगितलं सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्याने ही घोषणा केली मैदानातील त्याच्या सर्व बाजूला दमदार सिक्स मारण्याच्या शैलीमुळे त्याला क्रिकेट जगतात मिस्टर थ्री सिक्स्टी डिग्री असं म्हणतात एबीने आपल्या निवृत्तीच्या ट्विटमध्ये म्हटलं की हा खूप अविस्मरणीय प्रवास होता पण मी आता सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे अंगणात मोठ्या भावासोबत सामने खेळण्यापासून मी हा खेळ आनंदाने आणि बेलगाम उत्साहाने खेळलो आता मी सदोतीस वर्षांचा झालो आहे त्यामुळे ती ज्योत आता तितकी तेजस्वीपणे जळत नाही अशा भावनिक शब्दात त्याने आपल्या निवृत्तीची खबर चाहत्यांना दिली एबीने दोन हजार अठरा साली आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती पण तो जगभरातील विविध लीगमध्ये खेळताना दिसत होता मात्र त्याने आता सर्वच प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे तो अखेर दोन हजार एकवीसमध्ये आय पी एलच्या रॉयल चॅलेंजर्स बँगलोरमधून खेळताना दिसला त्यामुळे आय पी एलमधील रॉयल चॅलेंजर्स बँगलोर संघाला मोठा धक्का बसला आहे आर सी बीने आपल्या अधिकृत ट्विटरवरून भावूक ट्विट करत ए बीला निवृत्तीच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत आपल्या संघातील मॅच विनर खेळाडूला शुभेच्छा देताना आर सी बीने ट्विट केलं आहे की ए बीने क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आणि एका युगाचा अंत झाला ए बी तुझ्यासारखा कोणीच नाही आर सी बीमध्ये खेळताना मला तुझी कायमच आठवण येईल हॅपी रिटायरमेंट लिजंट अशा आशयाचे ट्विट करत आर सी बी संघाने ए बीला शुभेच्छा दिल्या तर तुमच्या या खेळाडूच्या निवृत्तीवर काय प्रतिक्रिया आहे ते आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा